Xin chào tất cả mọi người quay trở lại với channel của mình Hôm nay mình sẽ giới thiệu mọi người đi khám phá ngôi chùa nổi tiếng nhất Đài Loan Đó là ngôi chùa ngôi chùa Phật Quang Sơn Nơi có tượng đồng ờ, lớn nhất thế giới Ngôi chùa này nằm ở phía đông bắc thành phố Cao Hùng, Đài Loan Đi từ trung tâm thành phố thì mất khoảng gần một giờ đi xe buýt nó bảo nắng rồi đấy nhở mất vui nhở ngôi chùa này thì mà. được mệnh danh là kinh đô phật giáo ở đài loan mọi người cùng mình người theo dõi xem ngôi chùa này kiến trúc như thế nào nhá Yeah, you looking good. Hello. 啊！这啊！把握新图蓝的机会，可以利用左边的林泉啊，跟法师啊接一个上沿啊。 啊，种福田结善缘，让大家新年一年不会争吵，华喜中满，啊，诸事吉祥。啊，恭喜恭喜！从一天的话，就到这边多多为大家举举，啊，把握难得的机会哦，都用手中的灯子点燃，啊，都用手中的来换零钱，换零钱。对的，拿来的，有没有看到一个？ Đây, đây, đây led trên trên trên mới xong rồi. Tối mới lên led được thắng hơn người đúng không? Música 学生们脸上都是满满的笑容，看到这样的表情，我们是不是也自然的都升起了欢喜心呢？再次的邀请有现场的朋友们，赶紧来加入我们的游行队伍哦！来来，这边，这边，这边，奶奶，过来，过来。